se všichni brzy poletíme k nebi Skáčem jako jitrnice, co se děje, nevím Cílej kolem sebe tancu, házej tady v nimi Letíme dolů do Tilted Towers zase jsem si ten nejhezčí glider, teď jsem zamrz Kokotina, lagy nesnáším Padám si tam dolů a všechny tady kolem sničím Ha, musím spadnout přesně, kvetl čestně Jinak jsem v piči v tomhle městě Nechceš chcípnout, že zajebe tě rejčem Musí para.